ассалому алайкум ассалому алайкум подписчикои калхозобод тв мо дар имрӯз дар шаҳри панҷакин масъалаи туникафон масъалаи дару дераза масъалаи траверти фасаду масъалаи гипи каминро гуфта мегузарем хуб тамошобинони оли қадр пеш аз видеоя сар кардан канали ҳамин бародармо ва калхозобод тв подписатсия кунед ҳатман лайкоя зер кунед худованд бо видеоҳои нав монанд ин бародари мо видеои нава шумова баромада меистад тамошобинони оли қадр ина дидосед масъалаи туникафон патолог гирди хона тагои навес ҳамехе хушрӯ када зада метиҳад усто мо худо мо зада метиҳем ин бародарамо бошад канали моя мисол реклама карда ина кори моя канали худашон монда реклама карда додосиянд ин бародармова раҳмат мегӯем пешакӣ برادر عزیز مسئله تونیکافون باشد bemalol даруи экран телефон-номерҳои мо нависта бо маълумоти пурра мегирам در کمینتر کانال مویا سیلکش از ریپیت کرده میمونن خداحت بچه و همه چیز چارش آورده میتید ای بازار مثال ما خونتون با میریم حساب کرده میتیم همشه همه چیز چارش آورده میتید ما فقط تیار کرده خودمون бурда ина дидосед ҳамаша қат карда тайёр карда хушрӯ карда зада метиҳем фақат мо гуфтаги чиза оварда метиҳед ай бозор тамом болои деволба мехе криша карда ина такбоша тунукафон карда хушрӯ кардаги мо ин кори мо дар шаҳри панҷакин шудаги мо тамоми ҷои тоҷикистон ба рафта худованд хизмат мерасонем барои шумо хуб масъалаи корба сад фоиз ҷавоб метиҳем худо хоҳад ягон камбудиш намешад هرکون کم بوده شودم مثلا بسیار نه مثال کمتر کم بوده شودم هیچی مثال این دیگه استا وای مثال وای نه کم بودش بسیار نه دیدن استاد دیدن در شهر پنجکین همین کرمویا زدیم فسان نو ستیل نو همه متریالاشو آور دادگی خانه ما فقط تیار کده میزنیم نرخ استا از کوادراتی تونکه سامی میشد یک کوادراتی تونکه به 45 50 55 60 تومان از روی فیگوره نرخوش قیمت میشه از همین شما دیدی استودینه در روی اکران همین فسانه ازش 60 تومان یک کیلومترش این حق استوش همه چیز چارش آورده میتید ما فقط تیار کرده میزنیم یک کیلومتر 60 تومانی اینا دو سه طرفوی هم دیوال همسایه هم زدگی اکو ما درست درون خانه معلوم میشد خدا شنبه хушрӯ карда задатиҳед гуфтаги буданд зада додаги мо хуб дар бозор тункоя як метраша аз си панҷ сомон то чилу панҷ панҷоҳ сомона гирифта мумкин аз рӯи ғафсишба нигашта мисол тункоя мегиред хуб аз нул бисту ҳафт сар шуда то нул си панҷа зада мешавад бемалол ягон ҷои ваш вална пална наметиҳад ҳамаш сад фоиз гарантия меня диду истодеет танай devor яги бис бромдагӣ ай девор яги бис бромдагӣ амехе фасони нав стили нав мо хушро омдагӣ дидосед ҳамаш қоидавӣ ягон камбудиш нест худоат ягон хизмат шавад бемалол даруи экран телефон номерои мо ҳаст бемалол занг занед ай бозор тункая мегиред мисол чил сумбай мегиред рейка мегиред як метраш چورسون، نیم سوم ریکو سمبرز میگرید کلی پلی میگرید، لیسا پیسه همش آورده ای مو فقط امین صفت کورا بیپرسید تمام دیگه یگان چیز در کنه فقط امین صفت کوربا با خدا خواهد خدا ما جواب میتیم صد فایز دیدوسیدن تگی بیست کشی هم خوش رو کرده زندگی ما اینو همش فسانه نو حالا اینم نو نو شای خدا اینا آزی ягон чиз дар кор не фақат амин сифати корба худо хоҳад худо мо ҷавоб метиҳем сад фоиз дидосидана таги бесеткашиам хушрӯ карда задаги мо ино ҳамаш фасони нав оли айнам нав навошай худояд ина ҳозир видеоя то охирша тамошо همه چیزی چوره آورده بوده که اگر ما مو فقط تیار کرده چیزی که خوب تماشو کنانی آلی قدر نید دیدو سید با فسانی نوی نوی مو برومد اینا خدا مو اوی کده برا ورده اینا همه شای خوشرو کده قایده وی کده برا ورده فسانی نو پا نو حالا یکان جا با شده که نیست یک تمی شهر پنجی کن با یک تر ناخه اشت با شده که تمام این با فسانی نوش همین خیلی یکان تا ثمرهاش چشمتون به نمی نبود همش صد فویز گارانتیاش کتی اینا سید فسان نو خب کانال خودم باید مثال استا مهردین اما یوتیوب نویسید مثال میبرد استا مهردین گفته نویسید میبرد کانال ما کانال ما هم گذاشته پسد سکنید لایک و زیر کنید با امیخی فسان های نو نو خدا و ما هم حرکت میکنیم دستگیری شما канали худомоя мисол усто мухриддин ами ютуба нависед мисол мебурод усто мухриддин гуфта нависед мебурод канали мо канали моям гузашта подписатсия кунед лайкоя зер кунед бо амихи фасонҳои нав нава худованд буровардан ба моям ҳаракат мекунем дастгирӣ ай шумо хоб кор кардан ай мо дидосед фасони нав азиз тамошобинони авли қадр ҳозир ҳамин ҷая ҳама чизи خب خود شهر شدگی این پنج که با دید کلان جای نقص دروازه هاناش کلان کلان مثل خشرو آمدگی این هم فسانه نب این هم دیدوسیت آینه های زیر گلا موندگی ما بایم با چه تاشمه خیلی گلایی فسان فسان موندگی ما لمپشکای هم دیدوسیت بسیار بسیار لمپشکا موندگی برای که خشرو می بیاد شب بایم روشن میشد این خیلی طور که بشتن در روشن باشد همه نقص جویی کچ پدیش همش روز کردگی ما این با مخل این فصالش باشد پنجا سمان یک کوادرات تونکه و پیل میتیم پنجا سمانی ما شروع کرده میخی کرده زده میتیم این هم در شهر پنجگی شدگی سرازم به تگرمان قشلاق دوتای جاشمه همی فسانه ما زدگی خب، این این تگی ایوانچش саразм ба теграмон қиштоқ гуфтаи ҷошба ами фасона мо задагӣ ина ин таги айвончаш инам хушрӯ омдагӣ ина гулои вая мондагӣ капалакча капалакчаоя карда мондагӣ инаш пеши хонаш пеши веранда мегӯд амихел фасон карда ина иноям пешоша амихел дубор шикаста ҳамаша қоидавӣ кардагӣ мо инашам фасони нав ина як метраш ман гуфтам шумоба як метр тунука чилу се сомон шакаланиш сафедаш бошад чилу шаш сомонӣ як метраш акун мо амин квадрати тунука ба ҳисоб карда пул мегирем як квадраташба аз чилу панҷ сомон то шаст сомона ҳисоб карда мегирем мисол акун ҷои шумо сад квадрат бошад ҳамина якбора гуфта мегузарем сад квадрат бошад ман ами устова сад квадрат ба пул метиҳам гуфта ой кардост o, برای که اون مو کودرتی تونه که اپن квадрат اما агар کودرت جویبه اگر فسانش همه خیلی باشد پرمینده از سی نیم کودرت تا چور نیم کودرت تونه 60 سانتی дароз буромдаги бошад ай танаи девол примерно чор квадрат сею азда ҳаштод ами хел квадрат тунука мерад хоб инам дидед ина тарафҳои кӯчая ин таги нависаш تگاهی نویسه من به خیلی شروع آمدگی فسانه نو زدگی آینه ها موندگی زیرکلا و فسانچه هاش اینه گلاشه چسبوندگی دو طرفش با چهار طرفش و خیلی کرنزش های خشور خشور پتوفتگی خب اینش باشد اینش هم همین فساد نوینه دیدوسید این هم شهر پنجگان بشدگی تمام جای تاجیکستان به رفتن خدمت میرسانیم فقط همین ابیام شما بسیارتر باشد ابیوم کمبه ما رفتن نمیتونیم پیشگی گفته میمونیم ما از طرف خوجن شهر خجنبه زندگی میکنیم مثال جای دور دور ما رفتن نمیتونیم ابیومش کم باشد اگر بسیار تر باشد ما رفتن خدمت میرسانیم خب دیدو نه فسانی نو شدگی با دو پچوش با این ستاره ستاره شدگی دوتا کروک شدگی کرکوش ببینه زلطی که فسانهای موندگی درونو بیرونو همه جوش با سید همشه همین چیزهای کامپیوتر خودشون کامپیوتر که زده میتید بچه این پیش خونه. اینجا یک متر برامدگی پیش خانه نمیخی فسان کنی. این تگه نوشته شون اینا دیدوسید فسان چای نپ نوشدگی همه نمودی من زویا زده میتیم مثال تونیک هم پتالوکای همه نمودش هم مثال ای دست ما بیاد شروع کرده زده میتیم کدامو؟ мо биёд шурӯъ карда зада метиҳем худамо инам ина дидосет читошмаи хеле гулоямондаги ойначаҳо лампочкаҳо ҳамаша электрика установка кардаги мо фақат ҳамин чизоям мисол рафта тайёр карда зада метиҳем тамоми ҷои тоҷикистонро рафта хизмат мерасонем мо худомо аз шаҳри хуҷанд бошем мисол тарафҳои душанбе регар шаҳри нав ҳисор ваҳдат қабадиён то қурғонтепая рафтаги мо вахша میرایان بخش میام رفته خدمت کرده ما دیدوسیت صفتی کورما hamma 100% صد فایز قایدوی پسانوی نب به نب شروع عمدگی агар ҳами шумо ва ҳама мехи хизмату мо даркор шавад беmalol дар рӯи экран телефон нумрои мо ҳаст уста мухориба беmalол муроҷиат кунед ҳамин нумроба ватсап телеграм имо ҳаст через интернет қатъи алоқа ва буройдан мешавад خب یه دو سه دونه دو فسان دو جای با آینه که این طرف های کج پدش همش همون نیست کرده یعنی دو سه ای تنی و ای طرفش بایدتر این طرفش کلانتر خب تماشا بودن آل قدر دیدوسیت صفت کار ما همش نقص مسئله ترایمتین فسد باید به ملال زنگ زنید خداوت ما در خدمت شما ترایمتین فسد بچه های خودمو از پنج سال سومین ترایمتین فسد که زنمت میکند صفت کارشون زور ай таҳни девол ва ай тарафаш майдатар ин тарафаш калонтар хоб тамошобинон олиқадар дидосият сифати кори мо ҳамаш нағз масъалаи травертин фасад баян бемалол занг занед худованд мо дар хизмати шумо травертин фасада бачаҳои худамо аз панҷ соли травертин фасад карда занаватсия мекунад сифати корашон зӯр хушрӯ сад фоиз гарантия метиҳанд баъд аз кора didosi demak fasona navshidagicha ham hamma shu shuru qoidaviy yomdagi hop tomoshabinlar ola qadr faqat ashmo xohish mumkin ham amin kanali kolxozobod tv va podpisatsiya kunet yakta podpisatsiya zer kunet laykoi bipla zer kunet hop da komentariya amin ustom muhrizna xudash ana kanal shun hay официальный amin jam da komentariya zakrpitkada memonan kanalisnikaga bo'yap در درآمده همین کور bemalol خبر گرفته میشه پس سیاه فراموش نکنید مواد کنال ما درآیدم خب دیدو سیدن خیلی شده اسکه شدگی چوش همش ارکفونکتی زدگی برای هم گلوش ارکفونکتی زدگی موندگی همش تونککتی شدگی دیدو سید دوتا خشرو خوشرو امدگی کلون کلون همش کور خدا خودمون خب با شما هم توصیه میتیم که می کار خود مایا اینا به این ملال ما مراجعت کنید خدا ما رفته خدمت کرده میتیم این در شهر دوشنبه وقدت بشودگی وقدت همین نهم کیلومتر طرف همین نهم کیلومتر با زندگی ما این چیزه فسانه دیدوسی دینا فسانه رو آمدگی حقانی زور سیسم پوی سوشه پولنستی که کتی محکم کردگی ما همین صاحب خانه چخل ویبر کند چخل وای به ملال اینا و من گفته که فسانشه زده میتیم مو کمر از خود گویم مثال کمر از خود عبیش نیست که زده میتیم یک بار نه من یک بار خوش رو میکنم گوید این همه فکر کرده خوش رو کرده همشه قایدوی کرده میتیم برای اون کانال مو پسسته کنید لایک فراموش نکنید ما در خدمت شما و فسانه نف شدگی شهر وردت بشدگی این کار ما خب شهر شهرستان گفته جاش بشدگی нав шудаги шаҳри ваҳдатба шудаги ин кори мо шаҳристон гуфтаги ҷошба шудаги дидосед инҷа айвончаям ҳай айвончаи майдак хушрӯ карда қоидавӣ карда мо задаги хоб масъалаи травертин фасад ба бачаҳои ман ҳаст хушрӯ карда қоидавӣ карда зада метиҳад масъалаи гибки камин мегӯед гибки каминоям худо хоҳад мо тоҷикистонба овардаги буровардосем гибки камино хушрӯ омдаги фасонҳои нав наваш омдаги ҳамин шумо чӣ хел рангаш маъқул خب، بچه ها نشان میتید بچه ها خودشان شروع کرده برا ورده رفته که کرده میتید خب دیدوسید نه پرپیچوی ما پرپیچوی کنخوزه با تیوه اینه همه چیز را من گفته گذاشتم شما و به فکر من شما همه چیز تیوری فهمیدید مثال ای بازار تونیک های میگرید سی پنج سوم سی هشت سوم چیل سوم غیبسیش من نگشته من چیل سمانشه گرید نرمانی کور میوبه کور به вай карда мешавад мисол истифода бурда мешавад ин кори мо бошад ина дар шаҳри хисоршудагӣ фасони нав шудаги катеш дуетажа дидосет чӣ хеле хушрӯ омадагӣ чӣ хел хонашон зебо хушрӯ як тамин тира метавонем фасадоя зада то панҷараҳо як установка кунанд дига тамом худаш хона бо видаш срази дигар хел мешавад ина дидосетки ҳамин фасонҳои нав нава задаги мо бисёр одамо ҳозир ҳамин фасона талаб кардааст барое ки фасони нави нави нави туникаҳон ҳамин ҳозир бо хушрӯ мебиёд фасонашам дидоси дона ҳама тарафа қоидави карда мо задаги ҳамин чиза подписчикои колхозобод тв лайкро фаромӯш накунед подписатсия фаромӯш накунед ай мо ягон хизмат шавад бемалол ина дар комментария нависта монед для комментариев бушат уста мухридина худашона саидошона ина закрепить когда мемонем bemalol daromada kanali usta muhrida bilan подписаться kada hop видео шонба лайк ва зеркада худованд бо дар хизмати шумо ина корима бошад дар хоб зафарободшудаги тарафи хуҷанба зафаробод ба фасони нав ҳамин ин якуми якума фасони ҳамин хеле ҳамин ҷизадаги мо ина оиндагин када читош мехе гулоя монда зардакча вай тӯпчоя монда фасонаш хушрӯ омадаги ҳаққони хуб ягон хизмат шавад дар рӯи экран телефон номерои ина устувор ҳай прямой худатон занг занед ватсап телеграм имошон ҳаст бемалол алоқа буроид мешавад доимо соғу саломат бошед худояд амин рӯзои нағзия моям хизмат кунем шумоям пешгарӣ шумо чӣ қадр моя дастгирӣ кунед мо ҳамақа пешравӣ кардан ба ҳаракат мекунем фасонҳои нав нава буровардан ба ҳаракат мекунем ин кори мо бошад дар шаҳри ваҳдат инам ҷои андигон ба шудагӣ андигон ҷои гуфтагӣ ҷой ба шудагӣ инҷам фасони нав шудагӣ дидосет ҳамаш қоидавӣ ягон хизмат шавад дар рӯи экран телефон номерои мо ҳаст занг занед алоқава бироед мо дар хизмати шумо доимо соғу саломат бошед доимо сарбаланд бошед худо хоҳад амин рӯзои нағзива хизмат кунем доимо соғу саломат бошед